लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है भाषण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि किसानों की कर्ज माफी मेरा वचन सिंधिया का हाथ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा गुना शिवपुरी अशोकनगर मेरे लिए महज संसदीय क्षेत्र नहीं है अपितु मेरा परिवार है वह भी आज से नहीं पीढ़ियों से पानी दे दो पानी बोले महाराज हाँ, आवाम हाँ। पे डालो इनको आवाम Thank you.

जो राहुल गांधी ने कहा है दो तो लाख का कर्जा माफ होगा वो दो तो लाख तक कर्जा माफ होगा और चिंता मत करना अगर नोटिस आया बैंक से सारे नोटिस खारिज किए जाएंगे जिसका कर्जा है दो तो लाख तक उसका माफ किया जाएगा चिंता मत करना आपका सड़क बना है आपका मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया 250 करोड़ का जो मोदी जी और शिवराज सिंह जी कहते थे कागज के टुकड़े पे नहीं बनता आके देखो कि जब दिल के अंदर ज्वालामुखी तड़प होती है जब मन में विश्वास होता है जब मन में विश्वास होता है पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन और मोदी जी आके देखो पांच साल में कामयाबी जो आपने टीका टिप्पणी की थी शिवपुरी की सभा में कि कागज के टुकड़े पे मेडिकल कॉलेज नहीं बनता आके देखो मेरे सतनवाड़ा में 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज को राज्य बनाते केवल नहीं जैसे अभी गणेश जी ने कहा अनिल जी ने कहा मैं जो गुनाह शिवपुरी और अशोकनगर के लिए करता हूं मैं मस्तिष्क से नहीं करता मैं दिल की गहराइयों से करता हूं आप लोगों के लिए और चाहे आपकी लड़ाई हो चाहे आपका विकास हो चाहे आपकी प्रगति हो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जान लगाता है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज में गुना शिवपुरी अशोकनगर और ग्वालियर चंबल संभाग की 50 लाख जनता की आवाज जुड़ गई तो चाहे रायश्री की सड़कों की बात हो